Es gibt natürlich Nachholbedarf jetzt im Universitätsbereich. Beispielsweise die Art und Weise, wie wir äh, Professoren äh, rekrutieren, äh, sie fördern und dann auch hier halten. Das Thema Faculty Tenure Track Berufungsverfahren, wie es bester Standard in der ganzen Welt ist, hat in Deutschland noch keinen Eingang gefunden. Das ist unverständlich. Aber wir praktizieren das jetzt als äh, neues Modell an der TU München sehr konsequent, aus der Exzellenzinitiative wiederum kommend. Ähm, dann äh, auch äh, die Internationalisierung unserer Mitarbeiterschaft, im Übrigen auch in der Verwaltung. Unsere Verwaltungen sind nicht international genug. Als Mitglieder des öffentlichen Dienstes verdienen die natürlich auch vergleichsweise wenig so dass man oft nicht das Personal bekommt, das internationale Erfahrung hat. Wie denn? Also hier muss sich etwas ändern. Es muss künftig einen äh, Universitätswissenschaftstarif äh, geben, damit wir hier besser werden. Im Übrigen auch, um gegenüber der Wirtschaft äh, äh konkurrenzfähig zu bleiben. Das geht äh, in einem Raum München bis hin zu den Handwerksmeistern, die wir ja in unseren Werkstätten behalten wollen und nicht nur äh, zu BMW wegziehen lassen und MAN und so. Wir müssen der, an der Governance etwas machen. Die deutschen Universitäten haben noch zu viel Gremienwirtschaft, bin ich überzeugt, die oft die Verantwortung dann weiter verteilt, sodass es nicht zu Entscheidungen kommt. Und dann äh, müsste man noch stärker äh, die Auswahl der Studierenden forcieren, und zwar so, dass die Studierenden noch besser äh, zu den Studienangeboten der jeweiligen Universität passen. Denn die Übereinstimmung, dieses Matching zwischen Begabung, Neigung auf der einen Seite und dem, was die Universität anbietet, äh, das ist ein starker studienförderlicher Aspekt. Das wird oft übersehen. Es wird das Thema immer diskutiert unter dem Aspekt der Benachteiligung. Wenn der betreffende Student nicht an die TU darf, ist das ja, ist er benachteiligt, das ist ja unsozial und so weiter. Überhaupt wird bei uns viel zu viel unter sozialen Aspekten äh, äh diskutiert, was mit, äh, mit, äh, mit äh, sozialem äh, Verhalten äh, oder sozialer Kultur und Unkultur überhaupt nichts zu tun hat. Im Übrigen wie auch ähm, in Universitäten immer wieder die großen Debatten aufkommen, äh, demokratische Strukturen müssen wieder auf allen Ebenen eingeführt werden. Da frage ich mich, wieso eigentlich? Was, was soll eigentlich Demokratie in sämtlichen Bereichen der Universität, wo es um Wissenschaft und Leistung und Forschung geht? Das ist nicht einzusehen. Ja? Also natürlich wird man, und das ist gemeint letztlich, Partizipation haben derer, die an äh, diesem System Universität beteiligt sind. Der Studierende, die Mitarbeiterschaft, die Professorenschaft, die Alumni hoffentlich auch bald, ja, die ehemaligen, die es dieser Universität gut meinen, die interessiert überhaupt niemanden. Äh, kann, kann ja nicht sein irgendwo.